бір қарап сүйгенін сездім білгізбей жүректі ездім бүт алам башкача эми болбостур сүйүмдүн чеги жашаймын өзүң деп гана жашаймын сагынып сени çekerim Bir ғана ермен бағынтқан Өзіңі мені жалынтқан Se inició. again.